हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम लोग मैक्स फंक्शन के बारे में जानेंगे मैक्स फंक्शन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है आपने एक्सेल में भी यूज़ किया होगा मैक्स तो मैक्स क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल करके दे देता है जैसे सपोज कीजिए यहाँ a इज इक्वल टू और फिर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ वन कॉमा टू कॉमा ठीक है फाइव ले लेता हूँ फिर यहाँ पे एटी नाइन ले लेता हूँ तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं ठीक है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यूज हमने ली है सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है एट नाइन नाइन ठीक है ये तो आपको दिख ही रहा है अब यहाँ पर तो सीक्वेंस में लिया हमने एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ b is equal to max ठीक है ये मैक्स फंक्शन हमने यूज किया और यहां पर एक एक यहां पे दे दिया हमने ठीक है और फिर एंटर किया मतलब इसमें जो मैक्सिमम है उसको हमें प्रिंट करवाना है ठीक है किसको प्रिंट करवाना है जो मैक्सिमम है उसी को हम प्रिंट करवाएंगे यहां पर हमें सिंपली बी को प्रिंट करवा देना है ठीक है तो जैसे ही प्रिंट करवाने जाएंगे तो अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली वही रन कराते समय ही सेव करते हैं इसको तो यहां पर इसको मैं मैक्स नाम से ही सेव करने वाला हूं तो यहां पे लिख दिया मैक्स और डॉट पी वाई लगा देते हैं पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो एंटर प्रेस कीजिएगा तो अब देखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न करके दे रहा है हमको चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं ठीक है इसका सीक्वेंस इधर उधर कर देते हैं या फिर यहाँ पर कर देता हूँ टू ठीक है टू को रिपीट किया फिर यहाँ पर कर देता हूँ नाइन हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे चेंजिंग मैंने कर दी कुछ अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर इसको मैं रन करवाता हूँ ठीक है ये रन करवाया हमने और रन करवाएंगे तो यहां पर 900 हमारा आउटपुट आएगा देखिए 900 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 900 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अब आगे अगर आप कुछ और भी बढ़ा देते हैं जैसे सपोज कीजिए यहां पे 9 लिख दीजिए कॉमा दीजिए यहां पे 7 लिख दीजिए यहां पे फिर यहां पे 65 लिख दीजिए फिर यहां 8 लिख दीजिए नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ये मैक्सिमम ही रिटर्न करेगा आपको तो यहां पर अगर मैं इसको रन करवाता हूं तो अभी भी ये 900 ही हमें रिटर्न करके देगा ठीक है क्या होगा कि हम 900 को रिपीट करें तो यहां पर रिपीट करवाता हूँ ये देखिए ये कुछ इस तरीके से 900 को रिपीट करता हूँ तो 900 को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है फिर भी 900 ही हमें आउटपुट में देने वाला है तो ये कुछ इस तरीके से यूज होगा आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे यूज हो रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग